ॐ खस कि एम्मे ृगुण, ॐरे ॐ यिभाल्म घोू. ॐ ира аргач уугүй аммараад мөн сүмүн шүдээ 내 혼에 달래게 이리 놀도 거기 떠다녀다 아고향 자라서게 때가 메톤 아흐르히 온 눈도 애나 이자 허히는데 호데 달 돌아치 이리 이리 또 شدن زخار که من دهانه روزن چیک ویلادم دایا خوده اینه خو امار بالاد من دل سوز اوزن شده Miyacur miñ di, miñ di g selection Hīmiñ di ghū smoke Miñ mir hu thin chiye Hīmiñ di, Uyiga thil diye M